baixou a pena. Vamos lá. Gracias. Must feel. Don't you know? com camisinhas de filhos. Antigamente. Camisinha de you um abraço. Mortal. Mortal. Ah, camisa calma. E É. Eu sei, eu vou pegar o texto. Só que eu... Ai, Casa Grande! O palco mais feliz e iluminado dos anos dourados da Grécia do Brasil! Ai, Casa de Cadmus! Cadmeu! Que seme... Ah, que semeou no transe da terra palco mais feliz e iluminado dos anos dourados, da Grécia do Brasil. Ah, casa de Cadmus, Cadmeus, que semeou no transe da terra os dentes do dragão. Que semeou os dentes da terra? No transe os da terra. dentes do dragão. Que semeou no transe da terra os dentes do dragão. Os dentes do dragão. Os dentes do dragão que deu uma, uma safra humana de heróis, sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Devoradores, mas choro todas as dores. Choro. Sou do barracão, da senzala. Não, sou do barracão, da senzala, sou mesmo. Sou do barracão. Sou do barracão, da senzala, mas choro. Sou fiel na dor do meu patrão. Não, sou fiel na dor do meu patrão. Não gosto. Sou fiel. Sou fiel na dor do meu patrão. Penteu. Penteu, filho de Equion, morreu mais o Deus que a terra. Não, com as pernas pra frente. Hã? Com as pernas pra frente. Ah, tá. Mestre, que o nome é isso? Que o nome é isso? Que ó, é. Brônios mostrou, pode mais o Deus que a terra. Escorrega, escorrega. dono. Nós temos dono. Eu ah, tenho dono. Nós não temos donos. Pera aí! Nós não somos nem daqui. Nós somos bárbaros. Nós cantamos e dançamos em outro ritmo. Nós estamos tremendo, sim. Estamos tremendo. Mas não é por medo de dono, nem de então Que morte morreu esse feitor do mau humor? Aff, esse homem não tinha outra mania. Noite e dia não deixava ninguém viver na alegria. Flashback. É. Não, deixa pra ensinar o DJ. Isso vai lá. Bom, e aí? É? Por quê? Então, tá, é, e o. o Tony já não vai estar sábado? Não. Tá, para tá, o que, que é agora, é Camila? depois, é que Ah, depois do carro. É, que horas são? São Vamos dar uma lida no, no, no, no comentário para ver o que, que tem que ser feito. Vou dar uma missada. É uma missada geral.